सजे गजनादशकर् शान्त झोता लाये केश दशकर शान्त झोता लाये केश दृष्टा تی صدا دوش کی شنا سا رچ کا گشتائی صدا دوش کی شنا Sarmarar giden tijar Garkina kamsi kasa Sarmarar giden tijar Garkina kamsi kasa Gokam sabriti kasai Ki sada tujhi shayna Show.